Hei, mun nimeni on Mietta Lennes ja mä tulen esittelemään Kielipankkia kielikeskuspäivillä. Kielipankki on palvelukokonaisuus, jossa on tarjolla paljon erilaisia kieliaineistoja ja kielen käsittelyyn soveltuvia ohjelmia. Korp-nimisessä konkordanssihakupalvelussa voi hakea erilaisia sanoja tai ilmauksia laajoista aineistoista. Tässä esimerkiksi haetaan eri muotoja sanasta nainen Suomi 24 keskustelufoorumilta. Kunkin osuman ominaisuuksia voidaan tarkastella erikseen. Osumia voidaan myös tilastoida eri tavoin. Voidaan katsoa esimerkiksi sanakuvaa. Murreaineistoista voidaan tutkia tietyn sanan muotoja eri murteissa. Alkuperäisiä näytteitä pääsee myös kuuntelemaan osuman kohdalta. Mähän lähdin sitten, joka oli sen metsäsöitä. Korpissa on tarjolla myös ruotsin ja muiden kielten aineistoja sekä rinnakkaisaineistoja. Kielipankki on suunnattu tutkijoille, mutta se tarjoaa paljon hyödyllistä myös kielen opiskeluun ja opettamiseen. Monet kielipankin aineistoista ovat käytettävissä täysin avoimesti, osa vaatii kirjautumista ja rajoitettujenkin aineistojen käyttöoikeutta voi hakea sähköisesti. Nähdään posterisessiossa.